Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать блошиный рынок города Валенсии. Он находится на площади Луис Казанова. Это между Авенидой Бласко и Баняс и знаменитым футбольным полем Вистая. Э, рабочее время этого рынка с 6 утра до 2 часов дня и только по воскресеньям. Ну что, друзья, в принципе, это надо всегда учитывать давайте пройдемся сейчас по рынку и посмотрим, что все-таки этот рынок имеет. ¿Cuánto que es por noche? ¿Cuánto es por noche? ¿Cuánto es por noche? ¿Eh? ¿Está loco? Thank you. pasa, Tato? Que no, que no se adelante.